Alright guys, so meron na naman tayong re-reviewin na isang game. So ito nga yung League of Ancients. And luckily, um, nagkaroon din tayo ng opportunity na makapasok doon sa ambassador program nila. So yun lang yung gusto kong siguraduhin guys. Sa lahat ng mga games na ipapakita natin, as much as possible, matarget natin yung mga rug pull, ba diba? So hindi tayo mabiktima ng rug pull kasi alam naman natin na kapag nagpapakita tayo ng mga ganitong videos, malaki rin talaga yung tendency na pwede rin tayong mabiktima ng mga tumatakbo ng mga developers. So itong League of Ancients, kaya naging interesado ako dito kasi unang-una sa lahat, nirefer ako dito nung nakakausap namin na chief ambassador sa Monster Infinite. So ibig sabihin lang 'yon when it comes to trust issue, 'di ba? Dito sa game na 'to, kahit papano, meron na tayong connection dito. And then number 2, so nakita nga natin na yung game na 'to is free to play. So ibig sabihin, kaya mong pasukin tong game na to ng walang investment so pwede tayong magkaroon ng opportunity for play to earn nang wala tayong nilalabas so kung titingnan natin yung risk kahit na ipakita natin to dun sa mga friends natin sa audience natin so kung medyo skeptical sila sa game na to na maglabas ng investment or bumili ng tokens nila may option sila na mag-focus na lang doon sa pag-enjoy ng game instead na ah, mag-invest sila. Number 3, so nakita ko naman yung game na super promising. Mahilig din ako sa Mobile Legends. Uh, may time din na as in nagbibigay ako ng time doon. And also, nung nag-aaral pa ako, nagtayo rin ako ng PisoNet noon dati para meron akong extra kaya sobrang excited ako dito sa game na to and sobrang laki rin ng potential nito. Walang hype guys. So mamaya pag-uusapan naman natin yung mga kailangan nating i-consider with this. So ito, nakuha natin yung introduction deck nila. So yun nga, uh, League of Ancients revolutionizing esports. So yung end goal talaga nito sa roadmap nila is mapasok nila yung esports So sabi nga nila dito, this is the first MOBA in blockchain gaming history. Well, honest feedback, 'di ba? So marami namang mga games pa na nag-attempt na pasukin tong MOBA. And aware naman tayo doon kung tumitingin tayo sa mga NFT games ngayon. Yun nga lang, kung pag-uusapan natin yung nasa level ngayon ng Axie, 'di ba? Na marami nang na rich na mga players or publicity. So wala pa tayong nakikita na ganun na MOBA multiplayer online battle arena, 'di ba? Na every single character sa isang arena, merong mga kanya-kanyang nagko-control. So, 'yun naman yung concept behind it. So, kung makikita naman natin yung mga NFT games ngayon, mga simple lang. Tapos isang tao, 'di ba, nagko-control ng individual or a team. So, ayun. So, ito yung ia-attempt nila for sure. Hindi to kasing dali and challenging din to para dun sa mga developers. So as mentioned nga earlier, so they have free to earn model, uh, no investment required and no strings attached. So yun, so isa to sa mga nagustuhan ko talaga. Also, sa ganito kasing uh, genre ng game, marami talagang mga players. So nakita nila na over 250 million active players. So on top patong mga to. So kung makukuha talaga nila yung interest yun yung mga passionate sa ganitong game and at the same time gusto rin kumita magiging maganda yon for this game. So yun, this is inspired by Dota and League of Legends. Yung League of Legends, no, medyo similar nga yung logo nila eh. So, akala ko nga dati, related yung mga developers noon sa developers nito. So, nakikita rin nila na this will be a long-term project aimed at taking the NFT gaming industry by storm. This will have a token with a revolutionary itemization system aimed at cultivating a healthy and prosperous economy. So nakikita ko rin dito na highly active yung mga admins nila kung pupunta kayo dun sa Discord nila. Simula pa lang, 'di ba? Nagsisimula pa lang sila na mag-market. Talagang meron na silang mga lounge para sa mga ambassadors, meron silang chit-chat with the community and and tinatanong ko nga rin yung isa sa mga head nito and na-mention nila na the game will have doxed uh, developers. So, magpapakilala talaga sila later on. And mamaya nga, puntahan natin yung website nila kasi malapit na yon i-release. Actually, today na yon i-release. So, share ko na lang yung schedule mamaya. So yun guys, so dito naman sa next slide natin, kahit di na natin yun i-explain yung picture dito, kitang-kita naman natin kung ano yung concept niyan. So parang Mobile Legends yan, League of Legends, um, Dota, 'di ba? So yun na yung concept niyan. So hindi na natin titingnan 'yan. And later on, pwede niyo namang basahin din 'yan. And then sabi dito, play more and earn more. So the LOA token will integrate seamlessly into game mechanics with innovative NFT governance functions designed to stimulate a healthy, balanced, and highly rewarding player-driven economy. So ito sinasabi pa lang naman dito yung target nila So start playing League of Ancients for free and earn ASL token. So yun pala no, yung LOA parang yun yung governance token nila and then yung ASL yun naman yung parang magiging SLP nila or STT sa Monster Infinite. So dito guys, honest feedback, wala pa akong comment dito. Important pa rin malaman natin yung tokenomics, 'di ba? Ilang percentage yung mga iaalat sa rewards, uh, yung mga yung sa private sales, P-sales, yung ano ba yung mga vesting period nung mga yon. So para ma-ensure natin na talagang napagplanuhan yung pag-manage ng mga tokens na i-release for this game. So LOA was founded on 9th September 2021 by a team of experienced game developers. So yun nga, they are composed of ano rin, blockchain developers and group of 3D game illustrators. And sabi nga rin dito, hindi lang mga professionals, yung mga nasa likod ng game na, but even they are passionate talaga sa mga games din. Kaya they are after to come up with great experience para dun sa mga players nila. So guys, ito hindi na rin natin to masyadong babasahin. So ganun din naman yung uh, concept nito. But instead of pay to win, yung approach. So, yun lang din naman yung approach doon sa NFT games, 'di ba? Play to earn. And dinagdag lang din nila dito yung free to play. Ang kagandahan doon, kahit na tumaas yung mga tokens nila, pwede pa rin na maggrow yung pl player fan base din ng game na to. And that's crucial kasi kung katulad din nung sa Axie Infinity, 'di ba? Kapag tumataas na, may inflation na, hindi na nakakapasok yung mga ibang mga players pero alam naman natin na, na sa blockchain or sa NFT games, ang bumubuhay din talaga ng ecosystem niyan is yung tuloy-tuloy na pag-grow ng mga players din and then having yung mga burning mechanism, game mechanisms para maging sustainable yung game. So tingnan natin ano pa yung mga details na ibibigay nila sa atin in the future. So dito naman sa slide na to guys, sinasabi lang sa atin na uh, last 2017 yung NFT market value nasa 30 million lang. Pero ngayong nasa 2021 na, nasa 29 billion na. And actually, by 2025, sinasabi nga na pwedeng umabot na yun ng 265 billion. And take note, USD yon So, malaki talaga yung opportunity sa area na to. And, kung titingnan nga natin mamaya sa sunod na mga slides, gaano ba karami yung mga players sa MOBA na genre. So, makikita natin na malaki talaga yung opportunity kung itong League of Ancients magiging maganda yung output nila. The MOBA genre of gaming is the largest esport in the world and it also has an active players base of over 250 million players worldwide. And sinasabi nga nila dito na kahit 1% lang nito ng mga players na to ay mag-join dun sa LOA, that will be 2.5 times bigger than Axie Infinity pero kung babalikan niyo yung ibang mga videos natin, 'di ba? Yung market cap ng Axie Infinity kahit na meron siyang 1 million players, makikita natin na sobrang taas na eh. So, ang taas na ng valuation niya. So, kung marami talagang makaka-appreciate ng game na to and yung mga developers will be successful sa paggawa ng game na to, then makikita natin yung effect nito sa community ng NFT. So dito naman sa slide na to, so hindi na rin natin to masyadong i-elaborate, 'di ba? So hindi pa natin alam kung ano yung mga i-incorporate nila dito, pero sabi naman nila doon sa deck na to, uh, hindi daw sila katulad ng ibang mga developers na basta ikakopy na lang yung mga mechanism doon sa ibang mga games na sikat na. So they want to introduce something special. Pero at least ngayon, yung nakikita natin dito sa slide na to, mukhang ganun pa rin yung itsura niya, 'di ba? Pero for sure, they will make some customization para maging original din yung ibang mga setup nila dito and sila naman yung maging role model sa ibang mga games na gusto rin mag-release ng MOBA. So ito lang yung quick na numbers na pinapakita sa atin ng LOA. So sabi nga dito, yung League of Legends, meron silang 123 million na active players. And then yung daily active players nila nasa 1 million, around 1 million. And yung market cap nila, not applicable kasi hindi naman siya NFT game. Pero yung Axie, meron siyang 18 million active players and yung daily active players nila nasa 1.2 millions. And yung market cap ng Axie Infinity nasa 4 trillion dollars na. So tama kaya to? So yun, ganun kalaki yung market cap nila. Pero yung League of Legends naman, they are forecasting around 1 million na monthly active players and yung daily active players lang nila uh, kinoconsider siguro nila yung lowest nasa 110,000 lang and then yung market cap nun can be $100,000 and yung upside lang din nito kung talagang mamamaximize nila yung mga players na interested sa MOBA will be around 40,000 times so at least nagka-come lang sila ng realistic na numbers at the beginning pero yung nakikita nila na potential ganun kalaki na lang yon kaya siguro hindi natin masise na na-hype talaga to actually pag tiningnan mo yung mga telegram nila although nag-start lang sila last month sa pag-market so organically lumalaki talaga yung mga followers nila even don sa uh, Discord so marami talagang mga nagjo-join globally so bantayan natin tong game na to. And syempre, let's continue to be careful pa rin, 'di ba? Kung papasukin talaga natin to. Kung skeptical tayo, doon tayo sa free to play, 'di ba? And kung willing tayo na i-take din yung risk kasi nakikita natin na this can be bigger than other NFT games, then we can decide kung ano yung mga uh, investment na papasukin natin for this game. Alright, so yung key value proposition nila So meron nga siyang free to play, meron siyang play to earn, meron siyang untapped na crypto market kasi nga karamihan sa mga games ngayon hindi rin sila ganun na nagpo-focus sa MOBA. Well, this will be complex compared dun sa ibang mga games na simple. Actually, ako, nung pumasok ako sa NFT games, ang hanap ko rin is yung mga simple na games. Kasi, kapag simple, mas maraming kayang mag-adapt, 'di ba? Kung hindi siya complex and yung basis din naman para mag-boom yung mga NFT games is kung marami talagang papasok doon from the community. Pero ito kasi special case. So alam naman natin gaano na hook yung mga Pinoy or even yung ibang mga players sa mga sa Dota, sa Mobile Legends, 'di ba? So so yun nga kung magiging successful talaga yung development nito, then marami talagang possible na mag-adapt dito sa game na to. And then crossplay enabled, so ibig sabihin you can play it through the mobile device anywhere and anytime. So dito rin uh, as mentioned earlier, kaya to special kasi yung mga nasa development team nito and founding members, mga industry professionals and at the same time gamers din sila. So yung paggawa nila ng game na to hindi lang nakadepende doon sa skills ng mga developer. So if they really want to make a quality game, kailangan din nila gamitin doon yung passion nila and yung knowledge nila. So sinasabi nila, yung marketing nila, this is completely free to play and play to earn. And kung mag invest ka man, syempre bibili ka ng tokens nila. Pero dito sa game na to, libre ka ring makakapasok kaya yung pinaka golden nila dito, yung mga real gamers makapasok talaga sa game na to with the opportunity na makapasok sa game na to and even katulad nga rin ng mga ibang MOBA na games so yun nga they want to make a competitive play and special events so meron ding opportunity na makapunta dun sa mga ranking makapag-participate sa mga tournament and opportunity rin na makakuha ng mga special rewards and even in-game betting. So, halos lahat yata ng mga nakikita natin na mechanism din sa mga NFT games. So, yun, tatry din nila na mailagay dito. So, ito ngayon na-mention ko rin kanina na yung token nila magiging available sa Binance. And alam naman natin gaano ka-reputable yung Binance, di ba? Yung smart contract nila, they want it to be solid Of course, this is a marketing material so hindi pa natin yan nakikita. So sana uh, makapag-investigate din tayo or makita natin yung more details about it. And one thing lang na ini-ensure nila is they will do their best para ma-address yung mga challenges of regulating yung tokenomics ng mga NFT games. And yung goal lang din nila dito is to design a highly incentivized and prosperous player-driven economy that won't degrade over time. So ito lang naman din talaga yung goal ng mga NFT games para maging sustainable yung growth nila. So, quick roadmap lang tayo before we go to the trailer. So, yun nga, yung milestone number 1, ideation, team formation, brand and strategy, and game logic development. So, nangyari nga yan sa quarter 2 ng year na to. And then sa quarter 3 naman, eto na nga yung July, August, and September na complete na nila yung social media channel launch trailer video, pre-marketing and landing page, and private sale. So kung titingnan natin lahat yung mga yan, mukhang nami-meet naman nila yung mga milestones na target nila. And ngayon, nandito na tayo sa quarter 4 ng 2021. Yun nga, yung website launch nila. So, mangyayari yan ngayon. So, kita nyo naman dun sa document nila na they want to ensure na they are on their timeline. So mamayang 7pm. So ilo-launch na nila yung website nila. More details will be there. Uh, in-game trailer preview. So actually na nabigay na nila to. So mamaya tingnan natin. And then yung white paper and pre-sale. So ito yung mga paparating pa lang. So hintayin natin yung mga details related to that. Siguro yung white paper kasama na yan sa website na i-release nila today. So for the milestone for Next year, yung first quarter, yun na yung sa smart contract, testnet deployment, and audit completion. Uh, yung TGE nila, and then yung initial DEX offering. So, abangan natin kung kailan yan para maka-join tayo sa mga whitelisting din. And then sa milestone 5, second quarter of next year, yun na yung marketplace beta test and launch. And then sa milestone 6, yun naman yung beta game launch uh, private launch for esports players and public launch and then sa after a year from now so yun nga public launch of MOBA game and first esports tournament so ayun so talagang ambitious yung target ng game na to nasa sa atin yun di ba kung susuportahan natin to guys so sa LOA uh, website nila so leagueofancients.com mapapanood lang natin yung trailer nila. So, maikli lang naman to. Hininaan ko na rin para in, in case of copyright. So, matabunan natin to nung ano natin, background music. So, yun. So, target nga nila yung genre na to kasi million-million yung mga players dito. Kahit makakuha lang sila ng small percentage, malaki na yon for this game. And katulad na rin ng ibang mga naririnig natin na MOBA games ngayon, 'di ba? Na nasa Binance. Yun din yung target nila. So yun, free to play and play to earn. So grabe no guys. So yun lang, ganun lang kaikli. So coming soon And we will get more details mamaya alas 7. So, hintayin na lang natin yon. Alright? So, I think yun na lang muna for this video. Andito rin yung mga community links nila. Kung gusto nyo na maka-join doon, make sure na nandito kayo sa leagueofancients.com para ma-ensure natin na hindi tayo mabiktima ng mga maling mga links. Alright, so that's it guys. See you on my next video. Bye!